good, peeps? It's your boy Buddha Slim back again with another one of them things. Alright, so check it out, Buddha Gang. We got a new one right here to the channel. This one right here. Buddha Gang is called. I got need to. Доброго вечора. Ми з України. Зо... Добрий вечір. Ми з України. Добрий вечір. Зуки зубре Україна. До... Добре. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми з України. Мозре кори Україна. Добрий вечір. Добре вечір. Ми з України. Мозре Україна. Zostav лайка і subscribe. If you guys are new to our channel, please hit that bell notification and that like button to get the newest and latest content. Alright, leave me some comments down below, Buddha Gang, on what y'all want us to react to next. Also, Kopi mana kopi. Selamat malam, Indonesia. You guys are up, baby. Let me know what you guys want me to react to. Leave me some links on Instagram, Buddha underscore Slim. Also, if you guys are an upcoming artist and you guys want to showcase your talent on our channel, please leave us some info on Instagram, Buddha underscore Slim. If you guys got some translations, hit us up on Discord. So without further ado, let's get up into this one. Buddha gang, this one right here. I ain't never heard it. Big shout out to Natalia. Uh, Natalia Falon. Falon, right? Falon. Let's get on this one. I am Ukraine. України простий, доброзичливий, щирий народ. У нашій країні кожна дитина щойно зачата, а вже патріот. Доброго вечора! Ми з України. Це звідки Шевченко, дощ Тарас, де небо тримають карпатські вершини, а й сало духмяне також у нас. Oh, mama, These are the kids letting you know. Good evening. We're from Ukraine. baby, we're mighty. Dip, uh, the Nipper roars and groans. Big Buddha Gang, these are the kids, Buddha Gang. Every child being convinced in our, conceived in our country is already a patriot. Щойно зачата, а вже патріот. Доброго вечора! Ми з України. Це звідки Шевченко, дощо Тарас, де небо тримають карпатські вершини, а й сало духмяне також у нас. Доброго вечора! Ми з України, ревете і стогне могутній Дніпро. В нашому борщі лише дні вітаміни, і саме найглибший там і стогне могутній Дніпро. Hey, Buddha gang, what kind of what kind of dish is that right there? Leave me some comments down below. What kind of dish is this? В нашому борщі лише дні That one right there. What is that? What is that right there, Buddha gang? Is that sweet or is that that's cream? I know that's cream. Our borsch, borsch soup is full, pure of vitamin. Oh, borsch, borsch, borsch soup. Okay, yeah. Вітаміни і саме найглибше у світі метро. Доброго вечора. Ми з України. Там, де гуцулі веселих юрбаті метро. Доброго вечора. Ми з України. Там, де гуцулі веселих юрбак. Дують трембіти на полонинах. Play, play their trumpets and their longest pipes in the world, their longest pipes in the world, and dance in the mountain meadows, bro. Довше у світі цулі веселих юрба. Дую в трембіти на полонинах, бо то саме довше у світі труба. Я іди з України з нами, Хмельницький вовтан, пісня, голос новини гучно, Кріє барабан, бачиш, як батри, голос новини гучно, Кріє барабан, бачиш, як батри палає. України. З України всі ми. Доброго вечора. Ми з України. Ось і настав ваш просвітлення час. Доброго вечора. Ми з України. Ось і настав ваш просвітлення час. Кожна повинна знати людина, що в центрі Європи також у нас. Доброго вечора. Ми з України. Це в нас на купюрах сковорода. Тут біля Чорного моря перлина. Bro, they're letting you know, like, look, we ain't just nobody. We are in the center of Europe too. We got all these professional people. We got history. We are somebody. We have cities as beautiful as pearls near the Black Sea, and this is so true. Ah, Lord Almighty. man. І що би ви думали, так таки да. Доброго вечора, ми з України, Степана Бендери, вільні сини. Ми козаки. Доброго вечора. Ми з України. Good evening. We are from Ukraine. Степан Бендерс Freestyle. Степана Бендери, вільні сини. Ми козаків запорізьких родин. А шаровари та наші штани. Доброго вечора. Ми з України. Я мрія найбільша. Саме у нас. І мріє про те, що буде єдиний західний світ, крім і Донбас. Крім Донбас. Я іди з України з нами. Хмельницький. That big old jump. Я і ти з України з нами, Хмельницький Богдан, пісня, голос новини гучно, Saved us. б'є Bump, барабан, бачиш, як ватри палають, чуєш, голос сурмить нас, бачиш, як ватри палають, чуєш, голос сурмить нас, ніхто не здолає. Bro, let me tell you something, Buddha Gang. There's no millionaire right now. There's no um, superstars. There's no celebrities. There's no uh, nobody in that country is higher or better than the next individual right now. They're fighting for one cause, and for one cause only: free, dumb. That's it. That's it, dog. For these, for these children out here, for these beautiful, innocent little children. Добрий вечір, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Це ми посилаємо на кораблі. Це в наших руках гудять джевеліни і жалять бержально, не наче джмелі. Доброго вечора, ми з України. Наша земля, наших сил джерело. Доброго вечора. ми Наша земля, наших сил джерело. Слава і воля ніколи не згине. Герої навіки, а хутір було. live in Доброго this вечора, ми з Good України. evening. We are Ukraine. We will never do that. Рублем дерев'яним ми топим каміни і жовто-блакитні у нас прапори. Доброго вечора, ми з України. Це наша галина, воду несе. Любимо щиро свою. Oh, that looked bad, bro. That was where trains go through. Bro, that was crazy. Look at that. Це наша галина, воду несе. Любимо. That's crazy. Imagine going through the train through there. Vroom. That shit look creepy, bro. But beautiful at the same time. That's badass. Пощеру свою батьківщину, бо Україна понад усе. Наш, і з України з нами, Хмельницький Богдан, пісня, голос малини гучно, б'є барабан, бачиш, як ватри палають, чуєш голос сурми, нас ніхто не здолає, бо з України всі ми. Я іди з України з нами, Хмельницький вокан, пісня, голос не гучно, б'є барабан, бачиш, пісня, голос не гучно, Хмельницький вокан, пісня, голос не гучно, б'є барабан, бачиш, як ватри палають. Bro, there's a lot of steel. Look at that, bro. They, they, are cutting, they're gouging that. Look at all that. Man. Zostaw lajka i subskrypcji. That song speaks for itself, Buddha Gang. That song speaks for itself. Please, like and share support Buddha Gang. Please share our content on your social media. Help us. Help us get to 10,000 Buddha fans on Instagram. I love y'all. I respect y'all. Please, Buddha Gang, share our content. We out. Late.